Zoom. Ei, hola! Se'n recordem de l'anunci de Citibank? Doncs seguiu-me. Estem aquí preparats per descobrir el filet del Silit Bank. Si no el descobriu, és que sou més tontos que jo que sé. Per tant, seguiu-me i anirem a un bar. Tae, tu tanca la càmera, que no pots entrar. Ah. Ei, ja torno a estar aquí, veieu? Aquest és l'ingredient Silit Bank. Que no us ho creieu? Com veieu, ja tenim tot preparat. Un got, una taula, i la Coca-Cola. Primer el que s'ha de fer és, estan dient, primer obrim la Coca-Cola. Veieu? Ja tenim la Coca-Cola oberta. Ai, boníssima. Que cabrón. Ara sí. Ostres, el cèntim! El cèntim, necessito 5 cèntims. Sí, no es veu. Gràcies. Ahora nos vemos. Aixequem. Són 5 cèntims. Una mica més net que l'altra banda. No? No es veu bé. Per aquí. Només una mica... Però si net. poses el dit. Per aquí, mira. Per aquí, cap aquí es més clar i cap aquí es més fort. Ho farem d'una altra manera. Ara m'he passat. Però mi... Mira, mira que net. Carolina. Espera un moment. saquem. Ara necessito una... necessitaria una altra moneda de 5 cèntims per comparar, una que estigui bruta. Comproba, Esta es la que hem fet servir Coca-Cola. El otro no hem fet servir Coca-Cola. Posa desde te lluny. ¿Quién Quina está ¿Quién Quina està neta? esta. La que hem fet servir Coca-Cola. Sí. Pues aquí teníamos el gran secreto, el Bueno, usted ya está. Ya está. bueno. ¿sabes qué? Yo me'n me porto la meva Coca-Cola, La meus de cèntims É, é. É, pera! Que cabrão, mano.